selalu bercakap tentang kesamarataan Kesamarataan hak Jantina Kaum dan sebagainya macam-macam Tapi kita selalu terlupa tentang kesamarataan manusia manusiawi itu sendiri Yang jantina lelaki perempuan ni Yang kita selalu laungkan perbezaan hak ini Mereka ni mendapat pendidikan Tapi anak ini tak dapat pendidikan Dinafikan hak untuk mendapat pendidikan berbanding dengan anak-anak normal -anak.